asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawad ee kusoo dhawaada janalka cawda official media waa mar kale barnaamijkeena dadka aqoonta laan ku reedi jirnay waxaa igu martiya mar kale injineer maxamuud xuseen gacma dheere injineer kusoo dhawaada janalka cawda official media waa dhawahay kulankeeni labaad ah, waxaa igu maqaanaa injineer inaad samaysan ururka dhalinyarta somalilan ururka dhalinyarta isbadatoonka somalilan ururkaas oo u madax tahay ururkan xilma la sameeyey muxuuse ka shaqayn doonaa muxuuse yahay bal warkiisna si bismi illahi raxmaan raxiim horta waa su-aal fiican axmed waana dhowahay mar labaad ururkani wuxuu ku saabsan yahay horta ururkan markaan ka hadlo intaana wuxuu ku saabsan gudbin yaa aasaasay iyo muxuu ka shaqayn doonaa iyo muxuu ka duulaya waxa weeye horta ururkani waa urur dhalinyaro ah oo isbedel doon ah oo somaliland u waana urur udubah maaha urur soo jiray aniga nin kaloo injineera ah oo injineer axmed muuse ladhaayo reer saaxil ah oo aanu saddexdii sano dambe dambaysi ka wada shaqaynay komishinka doorashooyinka qaranka ah, oo waddankanna xoggaal badan u ah oo haddee darirtii waddankana ka mid ah oo qurbaan wax kusoo baratay ayaa waxaa noo muuqatay godorolo badan iyo habaacsanaan badan iyo dayac badan oo dhalinyartii ka muuqatay reer somalilan garta dabeedna urur saasuu maskaxdayda uga soo maaxay magaciisana anagaa samaynay waxaana afka kalea lagu yidhaahdaa somaliland change wanting youth initiative ururka dhalinyarta isbedeldoonka somalilan haddaan u gudbo goorma aasaasteen walahi ma suga kuwa ka mid maanta fikirkiisa aan wadnay laakiin caadiyan waxaan u bilownay asaaskiisa imika may seven twenty twenty ah, ma fogin ah, waa laba isha ka horba marka ururka horta saasaan imika ku bilownay marka ururka u shaqeyn doonaa dhalinyarta ururku wuxuu rabaa siyaasadda dhalinyarta xukuumad ahaan maxaa kaga wajahan maxaa yeese xukuumadii dhalinyar marka kale halkaa kaa ururku urur walba wuxuu qaabilsan yahay ma garanaysa marka ururku muxuu ma xagga siyaasadda ma xagga danta guudba ma muxuu ururku muxuu kaotasiyaasada iska fahano ururka horta anagu dhaqaale doon ma nihin xildoonna ma nihin ururku waa urur dhalinyaro political ah waxaanu doonaynaa dhalinyartu inay siyaasadda arrimaha bulshada ay ka qayb qaadato ka muuqato xukuumad kasta saddexdii xukuumadood u dambeeyey dimuqraatic baynu ku dooranay oo si one man xor iyo xalaala ayaynu ku dooranay dhallinyarada waxaa laga rabaa in ay xukuumad kastoo timaada ay xisaabtan la sameeyaan oo ay musharax kastaaba waxbuu isoo hordhigaa markuu soo sharaxayo wuxuuna yidhaahdaa maxaa idin waxaasaan idiin qabanaya maxay ahayde kanaan qabanaya kanaan qabanaya kanaan ah. qabanaya dhalinta waxaa la doonaya inay soo jeesato oo laydada soo jeesato ay xukuumadda la xisaabtanto waa sharci waa inuu horta dhalinka dhalinti waa inuu fahmaa maxay xukuumaddu xaq ku leeyahay muxuuse xaq ugu leeyahay ah. xukuumaddu waa aabihii dalka ah. waa qarannimadii ay huwan tahay waa inay raacdaa waa inay ogaataa dhalinyartu maxay xaq ugu leeyihiin maxayse xukuumadda xaq ugu leedahay markaad waxaad xaq u leedahay ogaato ogaato ayaad ayaa xukuumadda xaqeedina uu meesha imanaya tusaale ah sax aan kusiiyo anigu nin dhalinyaro waxaan ahay dhalinyara eh, maxaa yeelay male maxaa yeelay qurbahan wax kusoo bartay in badan baan dalka ka labadii kun shantii labadii kun lixdii baan dalka imi intaaba eh, dalka gudihiisaan ka shaqaynaya meelo badan baan kasoo shaqeeyey shaqada ugu qarankaan kasoo qabtay eh, tusaale ahaan guri baan leeyahay sanad walba cashuur baan iga qaadaa oo maxaa ahayday wasaaradda military qaata waa inaan cashuurtaan bixiyo waa inaan adeegyadii bulshado dhan helaa rights civic rights baan leh bulshado dhan waana waa inaan biyo helaa waa inaan caaf waa inaan caafimaad helaa waa inaan biyo helaa waa inaan sanitation helaa eg markaasi xukuumaduna aan waajibka igu lahayn ay markaa ururku wuxuu ku saabsan yahay toosh baan anugu siin horta waa qayb saxaafad yiraahda ma garanaysa aad moodaa inaanu inaanu qayb ka wadano oo hawsheedii gabtay oo saxaafadda ma garanaya mara aqoonteedu mara halkaa may gaarin saxaafaddu siyaasiyaba intii soo qoraysato wasiirada soo qoraysato ayagoo mid kaloo mucaarada haddana tidaado jawaab dabeedna saxaafaddu criticismkii criticismka laba dhaliisha mid positive oo tokana oo daliil tokana iyo mid qafar waddanka lagu abuuraya marka waxaan filayaa saxaafaddu ah, dhaliishii wanaagsaneed wadee waxay wadaamo siyaasi hebel baa hadlay adiguna siyaasi hebel oo jooga marka dhinaca waxay moodaa saxaafadii lafteeda ah, inaan inaan qaybta kaalinteedii lafteeda aan bixino laakiin ururka waa urur dhalinyaro ah oo political ah oo siyaasikiina shaqayn doonaa bay kula tahay ilaa shaqayn doonaa wallahi horta anigu eh, dee umuraha ilaahay baa horta iska eh, anagu hindisawan baan wadneen dhaqaalana kuma doonayno eh, xirana ma doonayno laakiin waxun baan doonaynaa leadershipkii lixdankii naga lumay ee gobka ku dhacay cadow baanu ka samay laanho mhm. maxaa ahayde bal tiyo kale in magaranaysaay de mar labaad la helo leadershipka godkayna kaga dhacay in godka laga soo saaro annaga in anugu munaafacadsano ama aan magaranaysaay wax naga soo garan dheer ma ma ma ma raadinayno ma doonayno laakiin maxaa ahayde ururkan waxaan dee filayaa Eh, eh, ah. ah. ah, eh, isbedel an waan committed baan nahay waana dadaalaynaa bage baanu leenahay in aan afkaartan ugu dhiiban karo oo social mediada aan ku leenahay insha allah xafiisna waan samayn doonaa inkastoo imika weli dee aan nahay oo ayagu iska xafiis wareegyahay dhalinyartuna waxaan fiican waxaan jeclahay inay nagu soo hiran doonto ay afkaartooda cabiri doonaan waxaan kaloo ku darayaa waxaa jira maxay ahayd dhalinyartu baa'ida iyo diifta iyo maxay ahayd hagagsanaanta badan ka muuqataan anna waxaa kamid waxba uga dhigan waxaa kamid a ama drug waxaa kaloo kamid a aanta ah. oo waxaa jira xukuumadda waxaa xukuumad xisbi kastoo doonay inuu qabto ah. dhalinyartu doonayso inay maxay ahayd wax gashato ah. waa in qorshe ka yeeshaan oo maxay ahayde qabyaalada iminka ah? meel walba joogta jaamacadaha haddaad tagto reerreer baa loo kala fadhiya oo baashiiba waxaad moodaa siyaasiyiintu waa inay dib qabyaaladii eh, iyo qabiilku fiican yahay lakin qabyaalada ah xun reeraa loo kala fadhiya waxaan moodaa weli afar iyo sagaashankii taaganahay marka qabyaalada kamid ah waxyaabaha maxaa su-aasha mm. maxaa arrintaasi kaga faa'iidaysanayaa injineer maxamuud xuseen gacmadhere maxaad xukuumaddan dalka haysaa aad baa u diraysaa ama aad wax talaad u diraysaa halkaa su-aasha salaamada u kala qaadaya anagu baan gashanayaa horta xukuumadda dee xukuumad door laisku marka iyagoo isku wada duuban oo aan gaar ahaan ula hadlay mudan muse bixiyahan gaar ahaan ula hadlay waxaan leeyahay xukuumadda hal midun baan leeyahay hawl eh, badan iyo hadal yar oo yaan siyaasiyiinta laysu jawaabayo midiyaha badan laysku mashquulinayo ha layska daayo waxqabad aanu idinka aragno dalka codkaynaanu siinay waanu idin dooranay idinkaa aabihii dalka noo ah waxaanu doonaynaa inaanu de sanadka dambe waxaa qorshaha soo hordhigtaan ee aad tiraadaan aynu ka hordignaa waxaasaa noo qabsanin waxaasina noo qabsanin baa ku doorana marka ayuu waxaan leeyahay hawl badan iyo hadal yar dhalinyartana waxaan leeyahay mm dhalinyarta waxaan leeyahay ururkan idinku idin furan yahay inuu u doodaya maxaa yeelay ninkii doonayay inuu inuu siyaasadda ka qayb galo ninkii doonayay inuu maxaa yeelay maxaa yeelay xaqi xuquuqdii uu ku lahaa dalka inuu hmm, helo eh, soomaaliland waxaan doonanaa la wada leeyahay